Saluton, carai, cae felician sementinon, o dieva est sabato, la vetero in Amsterdamo che vi pos vidi, est beliga, multe plio la davai, cae mi estas in Jaffa strat nun, Ah, mi volas diri che mi promenas al parco kai meditus meditos con vi chi è alla flevo parco do riguardo ancora la veteron de lega noia do resto con ni

con Lenon a Nienova, Zamenhof a Medito. Odio, mi volas legi cae mediti cun vi, sur calcai vortoi e la dua congresso in Genevo 1906, do en la sezio parolado e mi estas e pagio 371. septec uno. Esperantisto sekve estas ne sole tiu persono kiu revas unuigi per Esperanto la homaron, Esperantisto estas ankaŭ tiu persono kiu uzas Esperanton ekskluzive por celo e praktikaj. Esperantisto ankaŭ estas persono kiu uzas Esperanton por gajni per monon. Esperantisto estas persono kiu uzas Esperanton nur por amuzigadi. Esperantisto fine estas tiu persono kiu uzas Esperanton por celo e play mal noblai kaj hom malamai. Do ien mi non mi compreno homo e qui se la medito serion estas suffice sufice esperta e esperantisto do ne estas duolinganoi e citie normale ca tio signifas, che vi havas sperton pri esperantisto e qui estas mal non kai homar mal amai do chu vi havis tion mi es compreneble. Shaina salmi che ancora uni pensas che Esperanto per si mem povas transformi homo in en angeloi. Sed evidente tio est astroigo. La ola <laughs> imperiai da che homaro est as homaro. Do la homo naturo est as complica fero kai do mi shatus havi vian penson kai vian reagon pri tio char estas bone ke ni sperta i esperantisto i clarigu alla nuvuloi kio estas la essenzo de esperanto la unia espertoi kai kion oni povas recevi de gi tion kion oni ne povas recevi per alie lingvoi principe dankon pro via atento gis morgau kiel ciam antauen sen fine